Алло. Здорово. Kur tu čia skambini, blė, durnių? Į kokią Norvegiją? <laughs> Kada? Rūpiučio 13 dieną. Aha. Į Bondė pikinę kavinę. Taigi aš buvau jau du kart, kas tau yra, ten žmonių nėra nieko, nu. A yra, sakai, bus nori? Nu, nežinau, nežinau. Davai, tai 9 vakaro, nepra... Bet tai kad ten kažis 12 Ar girdi, nakties bus Ispanija, Lietuva lošia, ką tu? A, nu tai davai, devintą darom pradžią renginį, ne? De... Renkamės nuo devinių karočių, ne? Darom renginį, pabazarinam ir, ir, ir 12 žiūrim ką čia, ne? Davai, rūpiučio 13 Bondė Pikenė, ne? Norvegija, atsiminsiu, nu. Nu tai davai, užduok, davai, viskas. Davai, davai.